إلى أخوها الغالي خالد عايض يا خويا يا كل الغلا نور الأعيان يا تاج راسي بعد كل غالي خالد ابن عايض يا عز الإخوان جمالي من أختكم سعد أهديك قفان من صادق إحساسي وفكري وبالي يا خويا يا كل الغلا نور العيان يا تاج كل الغلا نور العيان يا تاج راسي يا بعد كل غالي خالد بن عايد الجزاري خالد يا رمز الطيب Viajando. يا خويا يا كل الغلا نور العيان يا تاج راسي يا بعد كل غالي في قمة المجد عالي نشهد لنا التاريخ من ماضي الازمان بالعز والامجاد والراس عالي وختامها يسعدك خالق سبحان يا خوي وسنينك عساها طوالي الحقوق محفوظة أفراح العروس